full of of images a heroic struggle. The brand new hospitals uxan ko'rinmas yov bilan urushga kirgan shahardir bu yovga qarshi kurashga barcha yo'llar ishga solindi davlat matbuotida bu jangni tasvirlovchi qahramonlik akslariga keng joy berildi yangi shifoxonalar ana shu urushda g'alabaga erishilayotganining ramzi o'laroq ko'z-ko'z qilinmoqda. Ammo Shihong unchalik ishonmaydi bunga. Chunki bobosini shifoxona dahliziga yotqizish uchun u kunlar kutdi. Bu video olingandan ko'p o'tmay bobosi vafot etdi. U endi bu virusga chalingan buvisidan ham xavotirda. Uxanda bu kasallikka chalinganlar ko'p, ammo ularga shifoxonada joy yo'q. Bir ayol menga o'z amakisining o'limi hatto rasmiy ro'yxatga kirmasligini aytadi. Bunaqa holatlar juda ko'p. Mana shu uning o'lim xati. U shifoxonaga yetib kela olmadi, deydi u. This is the death certificate. he never made it to hospital. All of this might have been prevented. In mid-January, bularning barini oldi olinsa bo'lardi. Yanvar o'rtalarida virus shiddat bilan tarqay boshladi. Ammo mulozimlar mana bu yirik ziyofatga ruxsat berishdi. iqtisodiy va siyosiy barqarorlik inson salomatligidan ustun qo'yildi. Bu epidemiya tobora shiddat bilan tarqar ekan, Uhan yopib qo'yilganiga qadar shahardan 5 million kishi chiqib ketgani ma'lum bo'ldi. Virus tarqashi kuchayishi bilan Xitoyning boshqa shaharlari ham cheklovlar kiritishni boshladi. In Nanyang, Hangzhou, Harbin, only one person per household is allowed out to buy food